что вы можете скрыть свое внимание в мое состояние. Ваша личная сила более полезна, чем вы думаете. Вот почему я предложу вас воссоединяться ко мне. Вам будет полезен на тот момент. Дружба станет центром.